Aku sudah tiada jangan nanti tak tercari. Yo, ah, uh, yo. Saat jasad belum terkubur sudah ditenggelam Ladai pohon hilang nanti aku jangan kau cari Saat itu juga ledun nama tidak guna lagi Sampai masa jua akan pergi dari dunia ini Yang nyata hakibi menghilap cayai Yang manis dustai Yang pahit diwar-war Yang jernih zalimi Yang keruh dijamu Yang terang dijerut Yang gilap diturut yeah. usah Janganlah engkau bersedih Dalam petas dunia papa muka layar kaca Senyum di papa sedih pendam nampak dia sempurna Ada cerah dan juga gelap impi ledu Nama janji sahabat selamat tapi akhir pisah jua Salam aku undur diri belakang tutup niat Aku sedar dajah umurku semakin meningkat Akan tiba aku jejak jalan-jalan ringkas Sampai masa jua aku nyawaku akan diangkat Aku sudah tiada Jangan nanti kau tercari pula Andai takdir aku malam Usah janganlah engkau bersedih Dan bila aku sudah tiada Jangan nanti kau tercari pula nanti kau tercari pula Andai takdir aku malam ini Usah janganlah engkau bersedih Mata memerhati begitu jaga jari yang berlari Kejam rasa tidak beri kemanusiaan di hati Sebab mayanya terzalim datang dari hati Maaf jika ada salah ini ikas lubuh hati Saat retasan keratan nyawa dinyata Tiga tahun dapat akhirnya renggang juga Mana yang salah bisa sedekat semula Baik depan belakangnya celupar mulutnya Hilang gula pahitnya minum jadi kelat Jika ada senyum boleh sedekahnya sekerat Agar siap usaha busana tidak jadi syarat Mana yang regah boleh betul jadi rapat Biar keluarga sisi yang masyarakat tas ini Agar mereka akan bangga satu hari nanti Jangan berunduk jika musuh marah maju Seram mereka semula dengan isi lirik peluru Dan bila aku sudah tiada usaha Janganlah engkau bersedih